le guérisseur est là, que le libérateur est là, et celui qui t'apportera ta solution divine du ciel, si, tu crois qu'il est là, je dis gloire à Dieu. Quel culte glorieux avons-nous aujourd'hui Un grand culte de la solution divine. Dieu est là. Dieu est là. Avec toi là-bas. Et le Seigneur va te bénir abondamment aujourd'hui au nom de Jésus. Que votre Amen se réveille. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour ce culte. Seigneur, nous prions qui est la restauration totale, la transformation totale et le recouvrement total et la solution divine pour tout le monde au nom de Jésus. Touche chaque vie, transforme chaque vie, fais quelque chose de nouveau dans chaque vie aujourd'hui au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu est ici. Vous avez raté cet Amen-là. Dieu est ici. Amen dans votre vie. Amen dans votre famille. Dans toute cette arène, au nom de Jésus. Comme vous qui êtes connectés, Dieu est là-bas. Et le Seigneur va bénir chacun de vous sans limite, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Je voudrais apprécier votre participation dans votre soleil. J'aurais bien voulu être là-bas avec vous. Et tous vos sacrifices et votre rassemblement, le ciel va s'ouvrir sur vous. Et vous saurez que Dieu est là-bas présentement avec vous, au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Je suis béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons à quelque chose de spécial aujourd'hui dans notre programme. Je vais vous lire en Luc chapitre 15, verset 18. Luc 16, verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, Père, j'ai péché, Luc 15, 18, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 20 là-bas, verset 20 dit, et il se leva et alla vers son père. Il se leva et alla vers son père. Je vous parle ce matin du message du, fils d'un père. Un père aimable, un père compatissant, un père miséricordieux et un père riche également. Il avait deux fils. Et dans la tradition juive, lorsque le père meurt, il divise c'est bien en, en, certaines parties. Le premier fils aura deux parts et les autres leur part. Et parce qu'il avait deux fils, l'aîné recevra deux parts de l'héritage et le dernier recevra une part. Mais cela arrive à la mort du père. Mais de façon surprenante, ce jeune fils est venu vers le Père. Il dit, je ne veux pas attendre ta mort. Je veux ma part maintenant. Le Père a certainement plaidé avec lui. Non, faisons la chose normale, non. Partageons ça de façon. Il a dit non. Je veux avoir ma part. Il a pris ce qui devait lui revenir. Son père lui a remis sa part. Il ne, voulait pas rester à la maison. Il a quitté et est allé dans un pays lointain. Et là-bas, avec l'argent, avec les richesses, pour, ce pourquoi il n'a pas travaillé, il a eu ça comme ça il a eu des amis. Et tous ces amis-là l'ont aidé à tout gaspiller. Et il y a eu une famille dans le pays. Il était dans les besoins. Tout ce qu'il avait joué à la maison avec le père, il a tout perdu. Maintenant, il est dans un pays lointain. Et normalement, les juifs ne mangent pas les porcs. Mais s'il n'a pas trouvé du travail, il allait travailler où on élève les pourceaux, les cochons. Finalement, il a eu un travail là-bas, il ne pouvait pas manger les pourceaux. Même ce que les pousseaux mangeaient, il avait envie d'en manger, mais le maître des pousseaux, des cochons ne lui en donnait pas. Finalement, il s'est réveillé, il se leva et se dit, mais pourquoi Pourquoi est-ce que je suis ici Le fils d'un père riche, d'un père aimable, d'un père compatissant, je pouvais avoir assez en réserve. Il se dit alors, je retournerai. Je vous dis aujourd'hui, comme tu reviens pleinement de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée, comme tu retournes au Seigneur, l'abondance revient pour toi. La guérison vient pour toi. La délivrance vient pour toi. Ce t'amène là, c'est comme quelqu'un qui se réveille nouvellement. Hein main du dimanche matin, La de solution divine. main de prospérité, amen de guérison. Ça vient pour toi. Je me réjouis avec toi. Tu auras l'abondance aujourd'hui au nom de Jésus. Allah dit, je me lèverai, j'y retournerai. Je vais oublier la honte, je vais oublier toute la culpabilité que j'ai. Je vais oublier la condamnation. Il retournait pauvre. Il retournait complètement souillé. Il dit, je me lèverai. C'est ce dont tu as besoin dans ta vie. Pour que tu décides, que tu détermines. J'irai. Je retournerai vers le Père maintenant. Il y a l'intention. Et ce qu'il a dit, je retournerai. Ça, c'est l'intention, l'action doit être ajouté à l'intention. L'intention seule, sans l'action, sans l'accomplissement, ce serait une bonne idée qui coule dans la tête. Et cela ne se traduira pas en réalité. Mais on dit dans le verset 20, « Et il se leva et alla vers son père. » Tu te lèveras aujourd'hui. Quelqu'un là-bas, j'ai dit, tu vas te lever aujourd'hui je me lèverai, l'intention, et il a ajouté l'action. Et il se leva et alla vers son père. Je vous parle ce jour du message intitulé « Notre retour approprié pour la solution divine ». La solution divine est disponible, mais nous devons retourner de façon appropriée. Notre retour approprié pour la solution divine. Il y a sept choses que j'aurais partager avec vous. Premièrement, ton retour personnel au Sauveur faisons ce premier pas, ton retour personnel au Sauveur. On nous dit, en Esaïe chapitre 55, Esaïe 55, verset 6, Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Esaïe 55, verset 6, si tu veux revenir, notre Père t'attend, le Seigneur t'attend, le Sauveur t'attend. Et en ce moment, ceux qui sont bénis, ici sur le terrain, les gens sont bénis partout dans cette nation, au Nigeria. Les gens sont bénis partout en Afrique. Si tu veux venir, voici le moment de venir. Si tu veux le salut, voici le moment pour venir. Si tu veux la guérison, c'est le moment de venir. Alors, c'est un, un retour personnel au Sauveur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est près de toi là-bas. là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Je suis là, au milieu d'eux. Le Seigneur est là, à tes côtés. Ton guérisseur est là. Ton sauveur est là. Ton libérateur est là. Et il invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Voyez verset 7. Verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie cet homme, ce fils prodigue, a, a, dû abandonner les cochons, a dû abandonner le pays lointain, a dû abandonner tous les autres amis. Et il est revenu seul, il est revenu pas avec les idées ou avec les pratiques du pays lointain ou des étrangers, il, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, s'est pensé qu'il retourne, qu'il retourne, ça c'est le mot, qu'il retourne mon frère là-bas, qu'il retourne. Ma soeur là-bas, qu'elle retourne. Mon fils, ma fille là-bas, retourne, retourne, qu'il retourne, qu'il retourne. Et il dit, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et comme tu retournes aujourd'hui, le retour personnel au Sauveur, la miséricorde te parviendra rétrograde, la miséricorde te parviendra. Et quiconque tu es, tu souffres, tu es attristé, tu es complètement rabaissé dans la fosse, dans la boue là-bas, la miséricorde, la main d'amour du Seigneur va te relever aujourd'hui au nom de Jésus. Proverbe, Proverbe 28, tel que tu viens, l'attitude que tu adoptes, que tu dois avoir avant de revenir. En Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Voyez, le garçon n'est pas revenu pour dire, et eh, papa, je suis de retour, hein. tu sais, je suis, je suis parti parce qu'en réalité, tu n'étais pas un bon père. Tu me disciplinais, tu me corriges tout le temps. Si le jeune homme n'a pas dit ça, il a dit, Père, j'ai péché. Je suis, je suis le pécheur c'est moi le malfaiteur, c'est moi celui qui est mauvais. Il dit, j'ai péché. Il n'a pas caché ses péchés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les abandonne obtient. C'est ce que Dieu attend de toi. Tout le passé, il va pardonner. Tout le passé sera oublié. Alors, parce qu'il est un Dieu aimable, miséricordieux et gracieux, et on dit, mais quiconque les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je viens pour te déclarer, pour te faire savoir que tu auras la miséricorde aujourd'hui. L'amour de Dieu va couler dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Et quelles que soient les mauvaises choses, quelles que soient les mauvaises choses que tu as expérimentées quand tu étais dans le pays lointain, reviens à la maison, reviens à la maison. La miséricorde, l'amour, la compassion, le salut, le pardon, la guérison, la délivrance, l'abondance, la provision, tout attend. C'est pour toi au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant. Deuxièmement, deuxièmement notre retour pénitent avec supplication. Notre retour pénitent avec supplication. Vous savez, ce n'est pas un retour orgueilleux. Ah, papa, je suis de retour. Hein. Eh, tu es chanceux que je suis revenu. Hein. Quand j'étais loin, tu avais, tu un seul fils. Hein. Je pouvais mourir. Et tu seras, tu auras un seul fils. Mais j'ai eu pitié de toi. Et j'ai considéré ta situation. Je suis de retour, papa. Donne-moi la clé de ma chambre et tous les serviteurs qui étaient sous mon autorité, dans les mois maintenant. Je suis de retour, je suis revenu. Non, il n'est pas revenu avec orgueil. Il est revenu avec pénitence. Et comme nous revenons, et que nous venons avec soumission comme ça, et nous avec supplication. Deuxièmement, notre retour pénitent avec supplication. Voyons Ézéchiel au chapitre 18, Lisons le verset 30. Ézéchiel au chapitre 18, verset 30. En réalité, lisons au milieu. Euh, revenez et détournez-vous. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. l'iniquité ne cause pas votre ruine. Est-ce qu'il y a un là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire? L'iniquité ne causera pas votre ruine. Voyez ce fils unique, il avait l'iniquité, il avait le péché, il avait la transgression. Toutes ces iniquités, normalement, l'âme qui pêche mourra. Mais ces iniquités passées, pour, ne, pour que cela ne l'affecte pas, pour que ça n'affecte pas son avenir immédiat, son avenir terrestre que ça n'affecte pas son avenir éternel, l'iniquité qu'il avait, tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a fait de mauvais, tout ce qu'il avait fait, toutes les mauvaises associations qu'il avait eues, cette iniquité ne vont pas causer sa ruine. C'est ce que le Seigneur dit. Normalement, tu es un criminel. Normalement, tu es un pécheur. Normalement, tu es un transgresseur de loi. Et à cause des commandements de Dieu, à cause de la décision de normalement Dieu, tu devais être ruiné par tes iniquités, tous tes péchés passés. Mais le Seigneur aura le droit de te jeter dans les temps de feu. Mais Dieu a dit, vous savez, j'étais tellement aimé, j'ai donné mon fils unique, afin que toi, il pensait à toi, car il envoyait Christ sur la terre toi, tu ne pensais pas comme ça. Tu disais, ah, je ne suis pas un chrétien, ma religion n'est pas chrétiennité, ma famille n'est pas chrétienne. Et Dieu te regardait. Mais tu ne peux rien faire sans moi. Tout de même, quel que soit ce que tu as dit de mauvais, quelque que soit ce que tu as fait de mauvais, ces iniquités ne vont pas causer ta ruine. J'ai dit, ces iniquités ne vont pas te ruiner. elles ne vont pas ruiner tes perspectives sur la terre. Elles ne vont pas ruiner tes désirs ces iniquités ne vont pas ruiner ton avenir. Ensuite, l'avenir éternel. Ces iniquités ne vont pas te ruiner au nom de Jésus. Quelle est la solution à cela? Quelle est la réponse à cela? Repends-toi. Change de décision. Fais demi-tour. Tous ces désirs. Je veux quitter l'église. Je veux quitter la Bible. Je veux quitter la maison. Je veux quitter tout le contrôle des pasteurs. Je veux quitter mon Père, change de décision et revient au Père. Toutes les choses que je les choses auxquelles j'ai pensé m'ont conduit au problème. Je suis de retour. Quelqu'un là-bas, je suis de retour. Ensuite, comme tu reviens, Dieu va te pardonner. Il dit, Dieu va te pardonner. Il t'affranchira. Et le sourire du diable contre t'a vie, disant ah, je l'ai eu, je vais le tuer, je vais le détruire », il ne pourra pas, il va plus réussir dans ce pays. Le Seigneur rendra Satan triste à cause de toi. Il mettra son, ses doigts de regret dans la bouche. Si je savais, j'allais le tuer avant qu'il ne change de décision. Satan, c'est trop tard pour Satan maintenant. Tel ami, cette fille là-bas, ce fils là-bas, là, reviens au Seigneur. Et la miséricorde du Seigneur sera sur ta vie au nom de Jésus. Reviens, reviens. Et l'iniquité ne va pas causer ta ruine. Verset 31. Verset 30. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël Regardez Dieu qui pose la question au peuple. Si tu retournes en Égypte, tu vas mourir dans, en esclavage. Si tu retournes au crime, tu vas mourir dans la maladie, dans la calamité. Pourquoi mourriez-vous Pourquoi mourriez-vous Ton Père est le Dieu de toute vie. Ton Sauveur Jésus-Christ est le Prince de vie. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vie. Et la parole de Dieu est la parole de vie. Tout ce qui t'entoure, tout ce qui t'invite, t'appelle à la vie. Pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Seul Satan a du plaisir dans la mort de celui qui meurt. Et lorsque quelqu'un meurt sans le salut, meurt sans la repentance, quand quelqu'un meurt sans la miséricorde de Dieu, meurt sans la grâce de Dieu, Satan va rire. Je l'ai eu. Il va passer l'éternité avec moi en enfer. Mais Dieu est différent. Comme tu es là aujourd'hui, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion passée, peu importe tes échecs, peu importe ton caractère mauvais, Dieu dit, je t'aime toujours, je n'ai aucun plaisir dans la mort du pécheur. Alors, reviens, convertissez-vous donc et vivez. Tu vas vivre. Convertissez-vous. Reviens seulement. Tu es dans telle direction. Maintenant, reviens et suis la bonne direction de la vie. Et la vie viendra pour toi au nom de Jésus. Troisième point maintenant, troisième élément. Le retour, notre retour déterminé malgré la maladie. Notre retour déterminé malgré la maladie. Voyez, ce homme prodigue, il ne mangeait plus de, repas équilibrés. Pas de fruits, pas de légumes, pas d'eau pure, pas de rien. Il ne dormait même plus bien. Il avait le stress, il avait la dépression, il avait l'anxiété, il avait la pression, il avait toutes ces choses qui pesaient sur lui. Et il se disait, qu'est-ce que je vais faire maintenant Pourquoi est-ce que j'ai fait ceci Et tout cela, premièrement, la maladie de l'esprit. Premièrement, la maladie de l'âme. Premièrement, la maladie des pressions actuelle de sa vie. Ensuite, tous, tout ce stress et cette déshydratation, manque d'eau propre, d'eau potable et toutes cette dépression là et toutes ces pensées qui pesaient sur lui, tout se manifestait dans le corps finalement et le corps sera malade. Et même s'il même s'il n'était plus dans l'excitation, il n'était plus dans sa forme normale. Il a dit, je sais comment tout peut changer. Et je sais, et je sais, et je peux te dire, ta maladie va disparaître. Je sais, je le sais, ta dépression va disparaître. Je le sais. Tout, le stress de ta vie, tout va disparaître. Je le sais. La, les nuits sans sommeil, tout va disparaître. Je sais. Tu manges maintenant, cinq minutes après, tu as encore faim, comme si tu n'as jamais mangé aujourd'hui. Je le sais. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, tout va changer. J'ai dit tout va changer. Troisièmement, donc, notre retour déterminé malgré la maladie. Osée, au chapitre 6, verset 1er. 6, verset 1. Tu es malade, venez, retournons. Venez, tu es déprimé, venez, retournons. Est-ce que tu as une maladie incurable Venez, Retournons à l'éternel. C'est comme si ta vie la renverse. Pourquoi est-ce que je suis même comme ça? Pourquoi est-ce que c'est mon étoile qui est comme ça? Est-ce que c'est ma chance? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mon environnement? C'est quoi? Viens, venez, retournons à l'éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Où es-tu là-bas? Je veux te voir ta main en l'air. Il va te guérir. Où es-tu là-bas Il va te guérir. Il a déchiré, mais il nous guérira. Ça veut dire quoi Ce que ça veut dire, Dieu a, dit, a fixé la loi de semer, de moissonner. Il a dit, si quelqu'un saute de l'étage sur le sol cimenté, il a fixé la loi, la loi de la gravité il va écraser la tête et il va briser ses membres, il va mourir. Tout ce qu'un homme sème, il va le moissonner. S'il s'éloigne de ma présence et il va dans le territoire du diable, alors il perdra ma protection et le diable va le détruire. Ça, c'est la loi. C'est pourquoi il a dit, il a déchiré. En réalité, ce n'est pas que Dieu le fait le mal directement, ou bien il nous déchire directement. Non, c'est la loi qu'il a fixé, ou bien les lois qu'il a fixées, la loi de la gravité, la loi de semer, de moissonner. Si quelqu'un sème quelque chose de mauvais dans la chair, il va moissonner la destruction de la chair. Mais maintenant, s'il revient, retournons, retournons à l'éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Est-ce que quelqu'un veut la guérison là-bas aujourd'hui? Il le fera. J'ai dit, le fera. Quelle que soit la chose, quelque que soit ce qu'il y a dans le ventre, dans la tête, dans le cœur, quel que soit ce que tu as, tout va disparaître au nom de Jésus. Il nous guérira. Il a frappé. Il a frappé. Encore, comprenez Il a frappé Christ pour nous. Et parce que Christ a été frappé pour nous, nous ne serons plus frappés si nous acceptons qu'il a été brisé pour nos iniquités, il a été frappé pour nos péchés. Ensuite, on dit, comme nous venons à lui, les châtiments qui nous donnent la paix retombent sur lui. Et c'est pas ça, maître, ici. Dites-moi la suite que nous sommes guéris. Maintenant, si quelqu'un voit qu'un arbre est coupé et que là va tomber dans tel, de tel côté. Et maintenant, il vient avec audace, il prend ça comme du courage et il s'assoit là-bas. La loi que Dieu a fixée, c'est que si quelque chose de lourd tombe sur quelque chose de fragile, la chose qui est lourde, qui tombe, ne va pas détruite. C'est la chose fragile qui sera détruite. Ça, c'est la loi lorsque un joug pesant, un fardeau, un lave lourd tombe sur une substance fragile, cette substance fragile va mourir, sera détruite. Ça, c'est la loi. Et parce que Dieu a fixé la loi, quelqu'un dit maintenant, je ne crois pas à cette loi, je n'accepte pas cette loi. Et il voit l'arbre qui veut tomber et sa vie est fragile et les os sont fragiles. Tout sur lui est fragile. Et cet arbre tombe et tombe sur lui par la loi qui a été fixée. celui n'a pas fui l'arbre pour se cacher en Christ qui, a été frappé pour nous. Il sera frappé. Mais si tu réalises cela, je comptais cela comme de l'audace. Je vois les véhicules qui viennent et je reste debout là-bas. Je vois que je crois qu'ils vont s'arrêter. Je vois l'arbre qui veut tomber et je dis, je suis spécial, je vais rester debout là. Et l'arbre va tomber et s'arrêter. Et les calamités, les choses lourdes du diable, de la terre viennent et je, me reste, debout là. Quand tu changes de décision, quand tu te répands et quand tu dis, non, j'ai été insensé comme ça, comment est-ce que j'ai été endurci comme ça, comment est-ce que j'ai été têtu comme ça, alors tu sors, tu quittes le chemin, le Seigneur va sourire pour toi. Le sourire du ciel viendra sur ta vie et il bandera nos plaies. Il va te guérir. Il va bander tes plaies. Et tout sera réglé dans ta vie au nom de Jésus. Quatrième élément maintenant. Quatrième point. Nous parlons de le retour évitable de l'esprit. Le retour évitable de l'esprit. En Luc chapitre 11. Luc 11, verset 24. Luc 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Ça, c'est Jésus qui a révélé cette grande révélation. Voyez ceci. Il dit, l'esprit impur, le mauvais esprit et les esprits des ténèbres, Dieu n'a pas créé une maison, une habitation pour eux sur la terre. Ils se baladent parce que leur demeure finale, c'est l'étang de feu. L'étang de feu. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas cela, ils se présentent comme logement, gratuitement, comme une habitation gratuite à un mauvais esprit et la puissance de Dieu vient vers toi. Et comme elle viendra vers toi aujourd'hui. J'ai dit, elle va venir vers toi aujourd'hui. Ce mauvais esprit qui tourne ta tête et tu vas dire, je vais tuer une autre personne. Même si tu découvres que tu sais. Tu sais que tu iras en prison. Que tu peux être tué. Tu dis non, je vais me bagarrer. Je vais faire quelque chose. Ce mauvais esprit qui entre alors comme tu viens ici, Dieu merci, tu es délivré. J'ai dit Dieu merci, tu es libéré. Vous savez, même ces mauvais esprits ne peuvent pas supporter la même que tu dis là. Le Seigneur va t'affranchir. Alors, quand ce mauvais esprit est sorti d'un homme, il va sortir. Les lunatiques, vous serez délivrés. Insanité, vous serez guéris et ce, ce mauvais tempérament causé par un mauvais esprit, tu seras guéri au nom de Jésus. Ce mauvais esprit qui te pousse toujours et tu es sur le point d'atteindre ton succès et tu te retractes chaque fois que tu essaies. Et quand tu es sur le point d'avoir, tu refais demi-tour. Ce mauvais esprit sera chassé au nom de Jésus. Comprenez, comprenez. Les mauvais esprits n'ont pas de logement, d'habitation pourvu par Dieu. Alors, il se balade partout dans les lieux arides, cherchant du repos. Et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Après cette croisade, les mauvais esprits qui sont chassés, les mauvaises choses qui seront chassées, si tu ne remplaces pas si tu ne remplaces pas le, vide qu'occupaient les mauvais esprits, les mauvaises pensées, les mauvais plans, les mauvaises actions, le mauvais style de vie, tous ces lieux qu'ils occupaient avant, si tu ne permets pas à Jésus de remplir ces vides-là, le mauvais esprit dit, je vais retourner, il ne va pas retourner vers toi. Il ne retournera plus dans ta vie. Il y a un retour évitable de l'espace, quelque chose que tu peux faire et bloquer le chemin, fermer ta porte pour empêcher le retour de ces mauvais esprits dans ta vie. Au nom de Jésus. Verset 25. Verset 25. Et quand il arrive, et il la trouve balayée et ornée, vide. Verset 26. Alors, il s'en va et il prend cet autre esprit, plus méchant que lui. Eux-mêmes n'ont pas de lieu, de logement, ils n'ont pas d'habitation. Eux-mêmes, ils n'ont pas de repos. Et ce mauvais esprit dit, viens, j'ai une résidence. Là où j'étais avant, maintenant j'étais seul là-bas. Et la puissance de Christ est venue et m'a chassé. Et j'ai vu que le lieu est maintenant vide encore. Venez, venez, venez vous associer à moi. Alors, il s'associe à lui. Attendez, les mauvais esprits, voyant un lieu vide, voyant qui peut, qui peut loger là-bas, il est allé appeler sept autres mauvais esprits. Maintenant, si toi tu sais qu'il y a le salut ici, et tu te réjouis, tu jouis du salut ici, tu sais qu'il y a la guérison ici, tu te réjouis de la guérison ici, tu sais qu'il y a la prospérité ici, et tu sais qui a, qui a la solution divine ici. Et ça vient pour toi. Et maintenant, tu sais, tu connais deux autres personnes, tu connais trois autres personnes, sept autres personnes hein, qui, sont, qui sont des contacts dans ton téléphone. Hein. Tu peux seulement appuyer le numéro là et leur dire de venir. J'ai trouvé quelque chose ici. Il y a des miracles ici. Il y a des signes, des prodiges ici. Il y a la prospérité ici. Il y a des percées ici. Tu dois les appeler. Et quand ils viendront, comme Dieu t'a sauvé, il va les sauver. Comme Dieu t'a guéri, il va les guérir. Mais si tu ne, ne fais pas, tu es pire que ce mauvais esprit. Le mauvais esprit a devenu. Et ils viennent et ils habitent là-bas. Le Seigneur, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Parce que l'homme n'a pas empêché les mauvais esprits de revenir. Donc, le retour évitable de l'esprit. Le mauvais esprit ne reviendra pas. Dis-le pour toi. Je ne t'entends pas. Que le ciel t'entende. Que Jésus l'affirme dans ta vie. La calamité ne va pas revenir. La calamité ne va pas revenir. Les mauvaises choses ne vont pas revenir. Le retour évitable de l'esprit. Cinquièmement, cinquièmement, nous parle de notre retour permanent à celui qui sanctifie. Notre retour permanent au sanctificateur. Nous parlons du Fils prodigue et euh, ce fils prodigue avait quelque chose en lui. C'est la tendance de toute, toute chose. Je m'en vais, je, m'en vais. C'est là. C'est un petit, un petit malaise, je m'en vais. Je ne vais plus rester ici. C'est la nature de tout homme qui veut bouger. Parce qu'il semble que le champ est plus vers là-bas il y a la dépravation dans l'homme. Il y a donc cette tendance en l'homme. C'est la nature de l'homme. Et c'est dans la femme également. Quand la femme est mariée, et un petit défi, pas toutes les femmes, hein, je parle de celles qui ont cette tendance-là et ce désir. Une petite chose, un petit désaccord, un petit argument, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Mais ce fils prodigue, il est revenu, et l'histoire nous dit, il est venu, et il a confessé au Père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi comme l'un de tes mercenaires. Et le Père l'a embrassé, l'a accepté. Et nous n'avons plus jamais entendu dire que je vais partir, je vais partir cette tendance, cette chose dans le cœur, cette dépravation, Dieu l'a ôté. Nous appelons ça la sanctification. C'est le sanctificateur qui le fait en nous. Je reviens et je reste. Je reviens et je demeure. Je reviens et je continue. Et il n'y a plus de désir pour il n'y a plus de désir pour retourner dans le pays lointain pour vivre comme avant. Je demeure. Parce que cette dépravation intérieure est ôtée. Il le fera pour toi. J'ai dit, il le fera pour toi. Voyons, Deutéronome chapitre 30, verset 2. Deutéronome 30, verset 2. Si tu reviens à l'éternel, ton Dieu, quand tu reviens, qu'est-ce qu'il fera? Verset 6. Verset 6. Reviens, reviens, reviens, reviens. Ensuite, verset 6, on dit, l'éternel, ton Dieu, tu reviens à l'éternel, ton Dieu. Maintenant, l'éternel, ton Dieu, considérera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que afin que tu vives. Tu vivras. J'ai dit tu vivras. Et toute cette tendance, ces penchants, Ce désir. je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je ne vais plus rester. Le Seigneur va tellement sanctifier ton cœur. Et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Et la dépravation de vouloir partir, je vais partir, tu ne partiras plus. Je suis là, je suis là. Je ne vous entends pas. Je suis là et je serai là. Tu seras là et les bénédictions de Dieu vont continuer à couler, à couler dans ta vie au nom de Jésus. Sixième élément, sixièmement, le retour promis du souverain. Le retour promis du souverain. Le souverain, ça dit la souveraineté le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu très élevé. Et il dit, chaque fois que tu es au carrefour, je vais te trouver là-bas. Je vais te rencontrer là-bas. Je vais prendre soin de toi là-bas. Je reviendrai. Pendant que la croisade est en cours, chaque fois que tu viens, il te retourne. Il n'est pas entendu ton amen. Et après que nous serons terminés, que tu rentres à la maison, tu seras le favori de Dieu. Toute l'âme qui va vouloir couler, le Dieu Tout-Puissant reviendra vers toi. Il va effacer ses larmes. Toute calamité qui est sur le point de venir, le Seigneur reviendra vers toi. Et il va balayer ces calamités de ta vie au nom de Jésus. Genèse, Genèse 18, 14, Genèse 18, verset 14. Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Répondez, dans notre église, dans notre pays, quelque chose, dans une nation, dans la vie de ta femme, de tes enfants, est-ce a quelque chose qui soit dû pour Dieu au moment, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Il ne sera pas en retard dans ta vie. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura, ta femme aura un fils. C'est comme si Beaucoup ne sont pas mariés ici. Hein. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Et ta famille aura un, le succès. Et tout ce qui est établi pour toi par Dieu sera accompli au nom de Jésus. Nombre 23, 19. Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Il a dit quelque chose de bon va t'arriver, il le fera. Il a dit que ton miracle est venu, la solution divine est venue pour toi, il le fera au nom de Jésus. Il ne peut mentir. Il ne va pas changer. Changer la promesse. Il le donnera. Je l'ai. J'ai pour moi le retour promis du souverain. Septième point maintenant. Le retour prophétisé du Fils. Le retour prophétisé du Fils le Seigneur nous dit quelque chose. Il dit, venez à moi. Je vous donnerai la vie abondante. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie. Tu auras la vie. Et la vie abondante. et vous aurez la vie abondante au nom de Jésus. Et ces choses, les provisions, la maison, tout, tout vous sera ajouté. Quand vous serez sur la terre, je vous donne mon nom. Je vous donnerai tout ce que vous demanderez. Au nom de Jésus. Pendant que je vous bénis sur la terre, pendant que je vous prospère sur la terre, pendant que je vous guéris sur la terre, pendant que je vous délivre sur la terre, la terre est limitée. 70 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans, et ça finit. Et il y a l'éternité. Je viendrai je vous reviendrai. Je reviendrai vers vous. Le retour promis, le retour prophétisé du Fils. Comme je vous bénis ici sur la terre, je reviendrai et je vous amènerai dans ce lieu-là de repos éternel, de beauté éternelle, de paix éternelle, pour le paradis éternel. Et toute votre vie, Satan sera en enfer tous ces anges seront en enfer. Et ceux qui ont suivi Satan seront en enfer. Et comme l'Orient est éloigné de l'Occident, comme le ciel est éloigné de la terre, alors <coughs> le ciel, le, le ciel, le paradis est éloigné de l'enfer. Tu ne vas même pas sentir l'odeur de l'enfer. Tu seras au ciel je serai au ciel. Je n'entends pas mon peuple. Le retour prophétisé du Fils. Le Fils revient. Son nom est Jésus. Jean, chapitre 14. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1 Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce qu'il y a de troubles là-bas aujourd'hui Peut-être tu es dans un pays lointain là-bas. Prends ta décision. J'irai vers mon père. Et comme tu reviens au Père, que votre cœur, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Je ne savais pas que mon nom était dans la Bible. Mon nom est là-bas. C'est toi là-bas. C'est moi. J'ai dit c'est toi, c'est moi. Je vais vous préparer une place. Dieu allez vous préparer une place. Et il reviendra. Verset 3 il est, il, je m'en vais, il est déjà parti. Je reviendrai. Il revient. Il dit, il revient. Et je vous prendrai avec moi. Je serai heureux ici. Et je serai heureux de l'autre côté. Je suis béni ici. Et il a tout pourvu ici. Il va pourvoir pour moi ici. Il me donne un logement ici sur la terre il me donnera une au ciel, au ciel, parce que il reviendra, comme il a prophétisé, pour que je vous reçoive, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Où es-tu? Je serai là. Je serai là. Je serai là. Il vous sauve sur la terre et vous sauve pour le ciel. Et il vous amènera au ciel béni. Il vous amène au ciel pour que vous ayez les meilleures bénitions sur la terre. Et après, il vous amène au ciel. Vous êtes joyeux maintenant. Votre joie sera parfaite. Vous avez de repos maintenant. Mais quand vous serez là-bas, votre repos sera sans fin. Tout est disponible pour vous maintenant. Si vous connaissez mon nom, mais le meilleur reste à venir. Il reviendra. Il reviendra. Et il va quitter cette terre poussiéreuse et vous amènera au ciel. Est-ce que vous êtes là? Où es-tu? Où es-tu? La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut te donner maintenant le privilège. Tu étais garé et tu es allé dans le pays lointain, tu as vécu comme si Dieu n'était pas ton Père, comme si tu n'avais pas de connexion avec le Père, tu n'avais pas de connexion avec Dieu. Maintenant, dans le pays lointain, regarde comment tu souffres. Mais le Seigneur t'attend. Si tu peux dire aujourd'hui, je reviendrai, je reviendrai, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je dirai, mon Père, j'ai péché, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Un enfant de royaume, la miséricorde de Dieu t'attend maintenant. Seigneur, je reviens. Lève ta main là où tu es. Tu t'es égaré dans un pays lointain. Tu t'es égaré dans le péché. Tu t'es égaré dans l'iniquité. Et tu prends la décision maintenant. Comme Dieu étend sa main maintenant. Et il dit, je vais t'accueillir. Lève cette main maintenant. Lève cette main maintenant. Un jour glorieux pour toi. Un jour glorieux pour toi. Si tu lèves ta main maintenant, lève-toi. Mets-toi debout maintenant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lève-toi maintenant pour dire, Seigneur, c'est moi, c'est moi. Je m'étais égaré. C'est moi. J'étais dans le désert du péché. Je reviens, je reviens, je reviens. Où es-tu, où es-tu là-bas? À ma droite, là-bas, à gauche, devant, derrière. Là, vous m'écoutez. C'est un moment béni dans votre vie le Seigneur, Seigneur, je reviens. Lève cette main-là et lève-toi. Et comme tu te lèves, parle au Seigneur dans la prière. Je ne retournerai plus en arrière, Seigneur. Je ne retournerai plus dans le désert. Je ne retournerai plus en Égypte. Je ne retournerai plus dans le pays lointain. Je ne retournerai plus dans, vers ces mauvais esprits. Seigneur, je viens et je reviens pour rester. Toujours debout. Je vais prier pour toi maintenant. C'est une prière spéciale. Toujours debout. Je vais prier pour toi. Tu as une prière spéciale. Cette tendance à retourner en Égypte dans le mal sera ôtée de ta vie. Et cette tendance, où es-tu Ne rate pas cette prière. C'est spécialement pour toi. Tu lèves ta main et tu te lèves. Tu dis, Seigneur, je suis là. Je viens à Jésus, je me répands et je me détourne de mes péchés. Et le Seigneur t'a vu et la compassion du Seigneur va te recevoir. L'amour de Dieu va te recevoir. Il y aura la joie au ciel. Parce que tu es revenu au Seigneur. Je prie pour toi, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions pour ceux qui sont revenus à toi. Ils sont revenus pour, à cause de leurs péchés. Ils sont revenus de leur retrogradation. Ils sont revenus de leur transgression. Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus. Je vais entendre votre Amen. Seigneur, je prie que ton salut parvienne à chacun au nom de Jésus. La restauration dans le royaume du Père reviendra à chacun. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et l'Église dit, toujours debout, les conseils vont vous recevoir rapidement. Et après, je reviendrai pour prier pour vous. Tout ce que vous avez perdu, vous allez tout retrouver. Amen. Un plus grand Amen.